Nowadays, the crime rate is rising. Nowadays, the crime rate is rising. Nowadays این دور زمانه یا امروزه the crime rate crime که یعنی جرم rate یعنی نرخ یا میزان crime rate یعنی نرخ جرم is rising دارد افزایش پیدا می کند Nowadays the crime rate is rising امروزه نرخ جرم دارد افزایش می‌یابد. Nowadays the crime rate is rising. Nowadays the crime rate is rising. I think wasting of time is a crime. I think wasting of time is a crime. I think من فکر می میکنم همواره در انگلیسی وقتی میخواید نظر شخصیتون رو بگید از I think استفاده بکنید هیچ وقت نظر شخصیتون رو به عنوان یک اصل و به عنوان یک حقیقت تعمیم ندید این بسیار مهمه I think حتی در فارسی هم همین قاعده رو میتونید استفاده بکنید I think من فکر می کنم، wasting of time تلف کردن زمان waste میشه تلف کردن wasting of time یعنی تلف کردن زمان یا هدر دادن زمان is a crime یک جرمه به نظر شما چی کسی که واقعا از فرصت زندگیش استفاده نمیکنه و اون رو هدر میده آیا از نظر عقلی و منطقی مرتکب یک جرم شده یا نه درسته که از نظر قانونی این یک جرم نیست اما از نظر وجدانی و از نظر منطقی که فکر بکنیم کسی که زمان و عمرش رو هدر بده واقعا یک جرم کرده در حق خودش I think wasting of time is a crime من فکر می کنم هدر دادن زمان یک جرم است I think wasting of time is a crime. I think wasting of time is a crime. A lot of electric lamps illuminated the stage. A lot of electric lamps illuminated the stage. A lot of بسیاری از electric lamps لامپ های الکتریکی illuminated illuminate یعنی روشن کردن و illuminated یعنی روشن کرده بودند the stage اون صحنه رو برای یادگیری خودتون برای افزایش اعتماد به نفستون در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار کنید در دفترچه یادداشتتونم برای تمرین دوباره حتما بنویسید و نکته اصلی این که صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس ها مقایسه کنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا کنید و رفع بکنید. A lot of electric lamps illuminated the stage. بسیاری از لامپ های الکتریکی صحنه را روشن کرده بودند. A lot of electric lamps illuminated the stage. A lot of electric lamps illuminated the stage. The new plane is in its final design stage. The new plane is in its final design stage. The new plane اون هواپیمای جدید is in its final design stage. دیزاین طراحی استیج مرحله و فاینال آخرین ایتس مال خودش The new plane is in its final design stage هواپیمای جدید در مرحله پایانی طراحیش است The new plane is in its final design stage The new plane is in its final design stage You look pale. Are you okay? You look pale. Are you okay? You look pale یعنی رنگ پریده به نظر میرسی. Are you okay? آیا خوبی رو بچه ها دقت بکنید برای احوال پرسی طرف مثلا الان میبینیدش نمیتونید به جای how are you نمیتونید بگید are you okay Are you okay برای زمانی است که یک اتفاقی برای طرف افتاده باشه و یا حس کنید که طرف حالش خوب نیست در این صورت میتونید از are you okay استفاده بکنید پس این رو دقت داشته باشید You look pale are you okay رنگ پریده به نظر میرسی خوبی رو به راهی You look pale are you okay You look pale are you okay Is it okay if I leave here now? Is it okay if I leave here now? Is it okay یعنی اوکیه آیا مشکلی نیست If I leave اگه من ترک کنم here now اینجا رو اکنون Is it okay if I leave here now آیا اوکی است که من الان اینجا را ترک کنم Is it okay if I leave here now Is it okay if I leave here now Your beauty is beyond compare. Your beauty is beyond compare. Your beauty زیبایی تو beyond فراتر خارج از compare مقایسه به به به داریم مخزنی هم بهتون یاد میدیم جمله های عاشقانه هم یاد میدیم Your beauty is beyond compare زیبایی تو فراتر از مقایسه است Your beauty is beyond compare Your beauty is beyond compare Never compare me with others please Never compare me with others, please. Never هرگز compare مقایسه کردن یعنی هرگز مقایسه نکن می مرا with با others دیگران Please لطفاً. Never compare me with others please. هرگز مرا با دیگران مقایسه نکن لطفاً. Never compare me with others please. Never compare me with others please. Policemen have authority to arrest lawbreakers. Policemen have authority to arrest lawbreakers. policemen یعنی مردان پلیس منظورش کل پلیس ها چه خانم چه آقا have authority اختیار دارند پس authority میشه قدرت یا اختیار to arrest برای اینکه دستگیر کنن law breakers break یعنی شکستن breaker یعنی شکننده کسی که میشکنه law یعنی قانون law breakers یعنی قانون شکنان policemen have authority to arrest lawbreakers، پلیس ها قدرت یا اختیار دارند که قانون شکن ها را دستگیر کنند. Policemen have authority to arrest lawbreakers. Policemen have authority to arrest lawbreakers. You have exceeded your authority. You have exceeded your authority. You have exceeded زمان حال کامل یعنی یه کاری رو کرده ای Your authority قدرت تو اختیار تو You have exceeded exceed یعنی از حد فراتر رفتن You have exceeded یعنی تو فراتر رفته ای از چی؟ Your authority از قدرتت از اختیارت You have exceeded your authority تو از اختیاراتت فراتر رفته ای You have exceeded your authority You have exceeded your authority. Did you enjoy the meeting, Miss Carter? Did you enjoy the meeting, Miss Carter? Did you enjoy آیا لذت بردید از این ساختار همیشه همه جا میتونید استفاده کنید Did you enjoy the trip Did you enjoy the holiday Did you enjoy your weekend میتونید همه جا استفاده کنید Did you enjoy the meeting آیا از ملاقات لذت بردید Miss Carter خانم کارتر اینجا ما دقیقا نمیدونیم دوشیزه از خانم پس حالت امنش رو استفاده میکنیم Miss Carter خانم کارتر Did you enjoy the meeting Miss Carter آیا از ملاقات لذت بردید خانم کارتر Did you enjoy the meeting Miss Carter Did you enjoy the meeting Miss Carter Hurry up or we will miss the train. Hurry up or we will miss the train. Hurry up یک فعل عبارتیه یعنی عجله کن or یا we will miss ما از دست خواهیم داد the train اون قطاره رو Hurry up or we will miss the train عجله کن در غیر این صورت قطار را از دست خواهیم داد Hurry up or we will miss the train Hurry up, or we will miss the train. The design certainly looks good on paper. The design certainly looks good on paper. The design اون طرح certainly قطعا looks good خوب به نظر میرسه on paper روی کاغذ روی کاغذ خوب به نظر میرسه اما وقتی اجرا بشه حالا باید دید که چه اتفاقی میفته The design certainly looks good on paper طرح روی کاغذ قطعا خوب به نظر میرسد The design certainly looks good on paper The design certainly looks good on paper Do you want me to design the room for you? Do you want me to design the room for you? Do you want me آیا میخوای من یا از من میخوای to design که طراحی کنم the room اتاق رو for you برای تو Do you want me to design the room for you آیا میخواهی من اتاق را برایت طراحی کنم Do you want me to design the room for you Do you want me to design the room for you? This sort of camera is very expensive. This sort of camera is very expensive. This sort of camera sort گفتیم یکی از معنیش یعنی نوع This sort of camera این نوع از دوربین is very expensive خیلی گرونه This sort of camera is very expensive. این نوع دوربین بسیار گران است. This sort of camera is very expensive. This sort of camera is very expensive. Paper, plastic, and cans are sorted for recycling. Paper, plastic, and cans are sorted for recycling. paper کاغذ پلاستیک پلاستیک cans قوطی ها are sorted مرتب شده اند ساختار مجهول for recycling برای بازیافت paper plastic and cans are sorted for recycling کاغذ پلاستیک و قوطی ها برای بازیافت مرتب شده اند paper plastic and cans are sorted for recycling paper plastic and cans are sorted for recycling Robbery is a criminal act. Robbery is a criminal act. Robbery یعنی سرقت. Criminal یعنی مجرمانه. Crime یعنی جرم و criminal یعنی مجرمانه. Act اقدام یا عمل. Robbery is a criminal act. سرقت عملی مجرمانه است. Robbery is a criminal act. Robbery is a criminal act. Think twice before you act. Think twice before you act. Think یعنی فکر کردن. Twice دو بار. Before قبل از اینکه you act شما اقدام بکنید همواره قبل از اقدام دو بار فکر بکنید ببینید منطقی عاقلانه است مهربانانه است یا هر چیز دیگری بچه ها برای شرکت در تمرینات لازم نیست که دو بار فکر بکنید کافیه که اقدام بکنید و برای یادگیری خودتون برای افزایش اعتماد به نفستون در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار کنید در دفترچه یادداشتتونم برای تمرین دوباره حتما بنویسید و نکته اصلی این که صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس ها مقایسه کنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا کنید و رفع بکنید. Think twice before you act. دو بار فکر کن قبل از اینکه اقدام کنی. Think twice before you act. Think twice before you act. It was 10 degrees below zero last night. It was 10 degrees below zero last night. It was بود 10 degrees 10 درجه below zero زیر صفر last night دیشب It was 10 degrees below zero last night. دیشب 10 درجه زیر صفر بود. It was 10 degrees below zero last night. It was 10 degrees below zero last night. The trains come every 10 minutes. The trains come every 10 minutes. The trains قطارها اون قطارهای مشخص come میان every 10 minutes هر ده دقیقه. The trains come every 10 minutes. قطارها هر ده دقیقه می آیند. The trains come every 10 minutes. The trains come every 10 minutes.